ndinibonile nizakhile iibhoksi zenu ndicela ke ngoku nindisotele ngokweeshapes ezifanayo ndibekele ezifanayo zodwa ncedisa kaloku sebenzisana ezifanayo zodwa iibhoksi zodwa noba inkulu noba incinci uzibeke noba ndisotele wena qha ngokweeshapes zazo hlala phantsi mntanam banike nabo kaloku basote okay allright sizisotile ne iibhoksi zodwa kaloku okay urayithi urayithi ndicela ujonge khanimncediseni urayithi arayithi aba ziyafana iyafana le nale iyafana kumele uba bayibeke bayibeke yodwa lapho ayobhoksi ngusilena andithi okay good into endifuna ke ngoku sisebenze ngayo ndifuna abantu ababini iza amasimthandi iza inathi umasimthande makeme apha yena uinathi yintoni le injani injani injani ishape yayo injani ishape yayo mamela ke masim ishape is iround right mamela ke masimthandi wena uzawubamba apha uzuyigange wena yibambe sesijonge le bhola izawukwenza ntoni na yiyeke le bhola yenza ntoni yenze ntoni iyarola iyathini le bhola iyarola ngesixhosa sithi iyaqengqeleka okay masikhangele ibhoksi masikhangele ibhoksi iza kwenza ntoni tyhala ke la bhoksi yityhala tyhali yenzani la bos is it rolling iyarola iyatshibilika la bos iyathini iyatshibilika la bos ayithini yona ayiroli na ngoku ke masiye ezideskeni zethu sizawudlala igame ke ngoku sisebenzisa iibhoksi zethu ngezinto ezirolayo ibhola zethu